Желаю успехов, Макс Вехов. Покупай на Ферстери, продавай на Ферстери. Вот я получил диск от своего коллеги. Давно с ним сотрудничаю. Я ему продавал и я у него покупаю. Вот купил Дес Лепрози себе. Альбомчик на лицензии на фоно. И Слэвик взял Хэллоуэйтс. Может быть себе, может быть на, на продажу, не знаю, посмотрим. Вот. Если покатит, то буду себе ставлю. Это на Фростере его ник Неоатеист. О, вот. Ну вот, посылочка запакованная, как всегда, изящно, со вкусом. Два диска тут. Отлично. Так, все, вскрываем, что тут рассусоливать. Скорее тебе покажет. Аутопсия в премайс. Сиди, дес. Лепрози. Так, ну, вот так. Как обычно. Я, я продал лепрози свой. Кстати, тоже у него покупал. Вот, покупал тоже себе у него диск. О, запечатано так, что що довго розпечатувати буду. Що, запад... спеціально так запечатал. Вот чем так сильно... Лучше в коробке было бы. Ну ладно. В принципе, а не, то, то мне так показалось, что долго буду мучиться. Не, сейчас все просто, я спец. Как говорится, как говорится, как говорится, вскрытие покажет. Сейчас вскроем эту консервную банку. О! О! Элементарно, как говорил Ватсон, да? Ну вот, нормально как раз. Я в этой коробочке что-то отправлю людям когда надо было положить между эту штучку дисками. Ох, ничего себе. <laughs> Как все запутано. А. Где тут что скрывать? Это лабиринт какой-то прямо. Так, ну, наверное, вот тут сейчас скроем. Вот. А игра это мой проект Torn Apart 2014 года. Состав 2013-2014. Да. Или 2014-2015. А, это не помню. какой ну, короче, те годы, блин. О, наконец-то у меня этот альбомчик есть. Правда, ну, как бы, а что, нормально сделано, что. Фано, коробочка, конечно, не ахти, честно говоря. Ну да, оно, конечно, и свет не такой, как на копии. Ну, диск идеальный. Фоно. Вот. буклетик. Тоже нормальный что. Буклетик в хорошем состоянии. Что новый. Можно сказать, вот восьмистраничный. Раз, два, три, четыре. Ну да. 4 на 2, 8. Восьмистраничный буклет. Вот. вот. Чак Шульдинер молодой, да? вообще. Тут они какие-то... Ну что, нормально сделано. Как раз тут сколько? 8 песен. Вот. Без коров... Ой, в этом как его, без этого, без кулечка. За такую цену можно было бы и в кулечке, конечно. Вот. Честно говоря. Ну, а это да, тут. Так, и что у нас тут маємо? Вот, тут 7 песен. Slayer, Дэйла Ломбарда. И комбат. Копия комбат, что это. Ну, вот это хорошо, молодец. Плюс коробочка тоже хорошая. Диск тоже идеальный. А, так это копия комбат, что да? Нормально хрывается. Ну, тут диск немного. А это залапанный какой-то немножко. Ну, в принципе, альбом такой, не знаю, второйчик какой. У меня... Я и люблю первые альбомы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну да, все. Тексты все есть. В принципе, нормальное оформление еще. Как в комбате. Копия. Копия фирменного издание на Combat. Вот, Combat. Лейв, это, Combat Records. что нормально. Логотип Slayer, да. Ну вот. Так что рекомендую покупать. У меня покупайте. Мой ник Войхол. Вот. И, и у диска тоже покупайте. Вот, два диска. Вот. Коллекцию мне как раз не доставала этот альбом. Если на фирме его заказывать я не хочу, сейчас говоря, мне не очень нравится. Мне нравится 90, 91, 93, 95, 98. Эти так себе. А эти не очень. На фирме у меня, в принципе, надо 90 еще купить, 91. О. И все будет окей, да? Да. И все окей, да. Все. Всем пока-пока. Желаю успехов, Максеха, Веха. Подписывайтесь на мой канал. Мне нужны подписчики, подписчики, подписчики. Канал Э, на канале отменена монетизация, потому что подписчиков всего 76, э, по-моему, а надо 1000. Так что подписывайся, поддержи мой проект. Вот. Буду делать шоу, шоу интересные. Все, пока-пока.